Витископ. Ну что, у нас конец года. Какие а... новости Давай, тебе як е, э, непосредственно Ти хочеш зіпсувати святкову атмосферу новинами, що. Я з одного боку може. Подожди, я вопрос должен задати. Ні, я знаю, яке запитання буде. Окей? <laughs> Давай, Окей, для, запитаємо, для чи будуть трансляції, чи буде а трансляції? чи покажуть кваліфікації? Да, Чи будуть трансляції? Чи будуть трансляції? Я думаю, що трансляції будуть, але не по телеку. Це і погано, е, тому що ми не отримаємо велику аудиторію вболівальників, які зможуть спокійно дивитися формулу і далі. Але з іншого боку, в еру інтернету, я думаю, що кожен, хто бажає, якимось чином зможе подивитися гонку в запису, в наживо десь знайти е, фід. І проблем не буде у тих, хто по справжньому ми не знайдемо нових вболівальників, і я думаю, що це буде велика. Чому взагалі погано, що трансляції у нас пропадають? Тому що у нас е, зникне ось цей фактор нових е, фанатів. Якщо їх не буде, буде важко потім, через рік, через два, знайти когось, хто ризикне взяти формулу, знаючи, що цифри будуть низькими, що треба буде працювати над її популяризацією. Тому працюватимемо ми над її популяризацією, ну хоча б в межах столиці. Вона у нас е, гумова, <laughs> ми знаємо сюди багато хто з'їжджається. Весь Донбас переїхав зі своїми АН по дорозі їздять і так. Тому я думаю, що ми будемо організовувати трансляції. Ти будеш організовувати, я буду коментувати. Е, і все в нас буде добре. Ми сезон подивимося великою дружною компанією. Спершу будемо збирати чоловік по 300-400, ну а потім подивимося, як воно піде. Ну, Меня радує твій оптимізм по цифрам болельщиків. Ну, їх е. точно є стільки. Вони просто повинні знати, куди піти, і повинні і розуміти, що немає альтернативи. <laughs> А альтернативи у них не буде, телека ж нема. Да, ладно, э, дальше я приоткрою этот железный занавес э, по поводу следующего года. Э, Да, их есть 300, 400 и даже 500. Э, Я работаю над тем, чтобы найти место, где мы будем рассаживать вот эту большую аудиторию. Э, Вот, мы э, активно работаем над тем, чтобы э, сделать эти трансляции качественными, э, чтобы тебе было хорошо, удобно комментировать. Мы будем готовить э, какие-то активити для болельщиков с э, кучей обратной связи, да, то есть между комментаторами. Це має бути болельщиками. фан. Так, так, Да, так як да, має да. бути Формула 1 взагалі, це шоу. Да, будет какой-то легкий формат шоу. э, В общем, будет круто. Было круто в 2012 году, в этом году будет еще круче, вернее, в следующем, да, потому что э, этот год заканчивается. Ну и, собственно, хотелось бы поздравить ребят с э, наступающим Новым годом, со всеми праздниками, с Рождеством, всех болельщиков Формулы-1. Мы надеемся и желаем, чтобы следующий год э, был хорошим, удачным, э, отличным. Ну, важко буде, щоб рік був гірший, ніж цей. Погодься. Важко. Важко буде важко. зробити, щоб гірше. Як ну, я, Точно буде краще. Як я як я написав в Твіттері, що е, в наше время поздравлення з наступаючим звучить як угроза. Вот. Поэтому, вот, собственно, всех поздравляем. Надеемся, что в следующем году мы болельщиков не бросим, будем э, развивать аудиторию и делать все для того, чтобы популяризировать трансляции Формулы-1, для того, чтобы популяризировать этот вид спорта и для того, чтобы э, людям было интересно смотреть Формулу. Мы будем прикладывать к этому руку. Ну, я можу приєднатися, побажати м, успіхів вашим кумирам, щоб вас вони радували наступного року, щоб вас е, радували ваші рідні, близькі, були здорові. І наступний рік обов'язково буде кращим. Тож я вам цього і бажаю. Усіх з Новим роком і новим щастям. Витископ. Спортивне відео. Давайте шампусик.